Kan. Tau tau tau tau tau. Tanggo tanggo. Sa broken wall, broken wall aim. Ayo lah. Meron? Sana? Meron, meron. Tumakbo na, tumakbo. Sa tanggo ko. May tao dito, may tao. Hindi ko natamaan ng ano, sniper. babae. Ay, gago. Down din, down din, boss di. Ingat ha, may mga kasama. Tama. Nice one. Nice one. Party, party, party, party, party. Party, party. Ay, ba? Diba? Tayo ako. Party, party ba? Diba? Hindi lang, wag lang. Kailangan nung ilang sabi. Thank you. Yo! Okay, thank you. Thank you. Lantag. Ay, buhay mo. May isa pa ata, boss, di? May isa pa ata, yung tumakbo sa ano. May isa pa. Ingat lang. Isa lang yun? Revive! Meron pa isa, meron pa isa. Meron pa isa, meron pa isa. Tatatan. Hindi, tatlo na yun eh. Hindi, hindi, hindi. Meron pa, meron pa. Hindi, may, ah, may isa pa, may isa pa. May tinig, may tinig, may tinig. Oo. Wala na, wala na. Ah, wala na ba? Yun na. Button. Sorry, Lods. Kailangan namin na dog tag mo eh. Ah, okay, okay. Kailangan namin na dog tag. Thank you pa sa mission. Thank you, thank you. Sige, sige, party. Sige. Party. Next time, next time. next time, next time, next time. Okay, thank you, thank you, idol. Thank you, thank you, idol. Oh, may dumating, may dumating. Nag-shoot, dalawa. I'm good. Hanap pa ada hanap pa name. Happy, happy, happy. Saan yung tago nyo? No, no, building. Hinahil, hinahil. Alan, dito Alan! Done. Ay putik ka. Tatarin! Sensya na stay. Request ka, request ka. Jojin ako. Request ka. Ah, uh, ano? Mga, di ko tutulungan yung mga Chinese na yan. No, no, no, no, no, no. it take it. Yeah. Oh my god. Yo! Nice game, nice game. Don't worry, I've got you. Thanks, soldier. Lakas ng panic, man. Concert nga yung barrel na yun eh. Oo. Nice game, nice game, man. Kasi busip, luya natin. Nice game. Nice game. Ah, Thank you, thank you. I-revive nyo yun nandun. Oo. GG <laughs> tayo, Malas ka sa teammates. Mga Chinese kasi ay magsalita. Oo nga eh. <laughs> Plate up, man. Plate up, dudes.